welcome to back my channel new video जिसमें गैस आज हम देखने वाले हैं गैस कि आज रात कौन सा इवेंट आने वाला है फ्री फायर में तो गैस फ्री फायर में आज रात वो इवेंट आने वाला है जो बहुत ही बढ़िया वाला इवेंट है जो कि गरीना फ्री फायर फ्री में बंडल्स मेल फीमेल कैरेक्टर का दे रही है कुछ भी कुछ भी कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं चलिए तो आपको मैं दिखाता हूँ उससे पहले गैस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दो तो चलिए गैस हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ने कैलेंडर में चले जाते हैं ये तो फ्री फायर में गैस यहाँ पे आपको जंगल बीट फ्री फायर में न्यू इवेंट आपको देखने मिल जाएगा तो फ्री रिवर्स सामारी गैस तो आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गैस कि तेईस तारीख को ये इवेंट आने वाला है जो अब तक का फ्री फायर का बहुत ही बढ़िया वाला रेयर इवेंट है तो गैस मैं आपको जंगल मास्टर में चल रहे तो ये बंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो बंडल आपको फ्री में मिल जाएगा उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मैं दिखाता हूँ तो गैस तो यहाँ पर आपको ऐसे गॉड टोकन्स आपको इकट्ठे करने हैं जैसे मिशन आपको लिखा होगा one time play three times games six time kill six time kills and कई सारे मिशन आपको पार करने पड़ गए तो मैं क्लेम कर लेता हूँ तो कैसे ऐसे टोकन आपको यहाँ पे आपको क्लेम कर लेना है और आप आपके पास में है तो उसको ये टीम कोड दे के भी आपको टोकन्स इकट्ठा मिल जाएंगे और ये टीम कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो ये कहाँ पर आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल के अंदर पेश करना है तो यहाँ पे आपको इनवाइट कोऑर्डिनेटेशन कोड है जो यहाँ पे आपको करना है और यहाँ पे डाल के वो कन्फर्म कर लेना है और यहाँ पे आपका सौ टोकन्स हो जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आपको ये बंडल मिल जाएगा और तीस टोकन्स पे आपको स्केटबोर्ड का स्किन मिलेगा और तीस टोकन्स पर पैराशूट का एंड कई सारे वाउचर्स वो भी मिल जाएंगे गाइस तो गाइस और एक अच्छा सा इवेंट मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस ट्रॉपिक रंबल एक्सचेंज तो यहाँ पे आपको फीमेल कैरेक्टर का जंगल भी पैनल दिख रहा होगा गाइस तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको ये टोकन आपको दिख रहा होगा समय टोकन तो यहाँ पे आपको 24 मिल रहा है 24 पे का इसका स्कर्ट मिल रहा है पैंट मिल रहा है टोपी मिल रहा है और जूते भी मिल तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक में इकट्ठे करके यहाँ पे कर लेना है तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दिएगा गाइस तो चलते मिलते हैं एक अगले नव वीडियो में खत्म bye bye tata good bye गया